Nos encontramos en la Plaza Oquendo, el centro neurálgico de nuestro pueblo, pero su actual diseño no responde a las necesidades de la ciudadanía. Por eso proponemos crear un espacio cubierto polivalente, para que toda la ciudadanía pueda disfrutar de este espacio de una manera mejor. Además, proponemos cerrar de manera escalonada y empezando por los días festivos, la circulación entre las rotondas del Tajamar y Ola Calea. De esta manera ganaremos espacio peatonal para el disfrute de toda la ciudadanía. En nuestro modelo de desarrollo, para nuestro pueblo, el peatón tendrá la preferencia por delante del transporte público y la circulación rodada de vehículos a motor.